Olá, me chamo Eudes, vivo em Brasil, me gusta aprender idiomas. Eu hablo português e inglês e agora estou aprendendo em espanhol e noruego. Quero ser um poliglota. En nesse canal de YouTube hablaré sobre minhas técnicas principais para aprender um idioma com qualidade e rapidez. Antes de aprender um idioma, me gusta saber como funcionam os sonidos e um pouco de gramática. Depois trato de construir as primeiras orações e praticar minha pronunciação. Em meus estudos utilizo principalmente as técnicas shadowing e transcripciones. Com shadowing posso imitar o acento de los hablantes nativos. Com transcripciones posso melhorar mis escutas e também entender os hablantes nativos. Outra técnica que utilizo também é a leitura. Leio um livro em el idioma que estou aprendendo e logro melhorar meu vocabulário. Se queres saber mais como aprender um idioma com qualidade e rapidez, suscríbete a meu canal para seguir meus vídeos com muitos conselhos sobre aprender idiomas.